Mas, tenang ke mas, tenang. Bastri, nengke bastri. Mastri, ninguém mestre. Mas jenenge Mas Dri. tenang jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Mas jenenge Mas Dri. Bastı ne bastı. Bastırın ki bastırın. Bastır, ninguém e bastır. Mas jenenge Mas Dri. Bastırın ki e bastırın. Bastırın ki bastırın. Mas jenenge Mas Dri. Bastırın ki bastırın. Mas jenenge Mas Dri. Mas tenang ke mas tri. Mas jenenge Mas Dri. mas jenenge mas dri Mas jenenge Mas Dri. Bastır, ninguém e bastır.